Модная, милая личика, фигурка стройная Как обычно укладка, кудри ниже плеч Не ест сладкое, чтобы Дарью беречь Идет по улице, нет отбоя от парней Куча бус и узкие джинсы на ней Она красива и так уверена в себе Что с улыбкой идет навстречу судьбе Модные журналы, глянцевые страницы она всю ночь летала, ночью ей не спится Новые знакомства, новые колечки И очередное разбило сердечко